Я тебя сейчас съем. Останешься без веревочки. Потом будешь убирать мою блевоту. О, еще подогнал. Мой мужик. Рвота вдвойне. Подождите. А вдруг это приманка? Эй! Что ты творишь? Не влезай в мое личное пространство. Дай мне сожрать твои... Что уставился? Ай, помогите меня, идиот. Ай, да что ты себе позволяешь, неужели тебя а, мало?